ing sajerone raga ana jiwa ing sajerone jiwa ana rasa rasa kang ketali nyawiji marang ati mula jiwa raga ati kudu nyawiji manunggal marang Gusti